सो चलते हैं लोगों की तरफ और उनसे पूछते हैं कि कोई एक ऐसी फील्ड बताएं जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बख्शोदी के वालेकुम जी वालेकुम सलाम क्या नाम है आपका वसीम अब्बास मेरा नाम आपका क्या नाम नासिर नासिर वसीम और नासिर तो आप बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है यार हमारा पाकिस्तान बहुत आगे है इंडिया कुछ भी नहीं है झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो ठीक है हमारे पाकिस्तान में जो काम जो कुछ भी है सब कुछ अच्छा है हमारा पाकिस्तान बहुत ही अच्छा है इंडिया हमारे लेवल में नहीं है वाह क्या एक्टिंग कर रहा है है हर काम में आ गया कौन सा काम है कोई एक बता दें नाम लेके कि यार इस फील्ड में पाकिस्तान आ गया लगा ले मैकेनिकी लगा ले अनपढ़ भी इधर बहुत आ गए ये बड़ी अच्छी बात कही आप तो अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो